É e aí, pessoal? Como que vocês estão? Aqui é a Paloma. Hoje estou jogando online, enfrentando o Guile e também o Ryu. Confira o vídeo até o final, comentem porque as lutas estão emocionantes. Então, bora pro vídeo! E é isso aí, no Pix da Game Dove que está na descrição. Yes! Glória! Não shift nada. Deixa vida. vai ficar esse bag desse jeito, deu Não, pó. Você não é o bonzão? Ai, eu errei! Nope. Não, né? Toma, agarrão duplo! Eita, farofeiro! Pessoal, torçam por mim. Toma, pilão! Yes! Foi tudo! Vai, seu bonzão. Tomou meu agarrão. Pilão! Ah... Sonic Boom? Nada? Coisa! Pra cima. Aí, cair dando seu Sonic Boom. Ah! Tá atento nesse facão dele. Puxa, soltou o PC dele. Vamos lá. Vem com Ai, gente! Não, vai tudo! Toma, meu bebê! Pila aéreo! Puxa vida! Golpe baixo esse, viu? Final round. Fight. Pessoal, tudo por mim. O cara vai ver aqui querer agarrar nada. Eu que agarro! <laughs> lá. Isso aqui é habitude. Eita, gente! Tacão tá, que não acaba. Serviço aéreo dele tá afiado. Meu, eu preciso virar isso aproximando. Aos poucos. Toma! Ovo, meu bem! Eita! Vai, morre! Meu, que cara, viu? You win! Yes! Olha, cara, você me desculpe, mas eu não vou continuar. Não vou mesmo. Ficar aí dando t-bag. Vai dar t-bag agora lá sozinho. Vai sozinho. Vamos pra luta, ó, quem vem? O meu rival. Vai. Tô me aproximando, ciência. O cara, acho que ele deve jogar bem. Com três aí vitórias. Para de dar Hadouken, Ryu! Dá Hadouken não! Ah, se eu te pego! Eita, meu agarrão do urso que não pegou! Ah, vou me meter. Ai, meu! Fiz leitura errada. Não! Deixa pro que ele treinou na praia. Tá me ferrado. Ah, hum, que é isso? Não sei. Ah, eu vou... Ah, deveria ter aproveitado! <laughs> que o cara... Ele deve ter tido uma parada pra tomar alguma coisa. Eita. Vamos lá. Que coisa. Toma. Filão! Me faz mais sangue. Ah, meu agarrão do que não pegou mata. Aqui tem coragem. Bom, de Deculo, DC. Pilão aéreo. Vai ver sua vida. Vai pra lá com esse seu vestido. Preciso virar isso, gente. Meu! Tá tenso aqui medo. yeah, <laughs> é, boy. Menino, Yes! Não foge não. Eu vou atrás. Muita atenção, gente. Tá, pra trás pra dar o Hadouken dele, nada. Pilão, que foge. Tá. Cara, esse Hadouken. tá complicado aqui, gente. É, eu preciso ganhar! Toma, Lariat! Ai, solta aí a defesa! Vamos, meu BT! Pila Não acabei, não. Ah, Puxa vida! Oh, não! Morri com dois CA. Agora, com quatro vitórias... Vai essa vitória aí. Na paciência. Tá. Ah. Toma, pilão! Vamos lá. Para com esse Hadouken. Vai, coloca o pé. não quero! Ah! Puxa vida, ele deu um shuriken da minha cabeçada. Meu, fica esperto nesse VT dele. Vai, solta aí seu Hadouken pra você ver. Toma! Ah, meu! Ai, esse Ryu é muito rápido, gente. Torçam por mim! Eu não gosto de trabalhar não, sou ladrão, não tem, velho. Não trabalho mais não. Calma. Caprichada. Oriá. Ele me atrapalha. Um sacrifício pra chegar perto pra ele fugir. Toma. Errou! Vira. meu. Vai, se aproxima! Oria! Só um risco. Vai. Segura minha mão. <laughs> Salvadora. ai, ai, ai. Medo. Sai da frente! Minha vida subindo na farofa. To. Toma, que Hadouken! Gente, que isso? Vamos lá, vai. Foge nada! Calma que eu terminei, amigo. Gente. Vai dar Hadouken aí! <laughs> Calma. Paciência. Medinho, né, você? Ai, o tempo! Eu sou danada! Vai! Sempre essa mãozinha me salva. <laughs> You win. Yes! Meu, que tenso. Round one. Fight! Ai, meu. tá me agarrando duas vezes? Ah. ah, não. Tá, tá. Tá, prela. Calma lá. Tu erra um pouquinho, né, amigo? Toma! Ah, meu, de cascudo. Não te dou outra só porque a minha vozinha tem o apelido de Manteiguinha. pesada. Me aproximando. Pessoal, o milagre tem que ser. Parei tudo. Preciso bater mais um pouco. Toma, agarrando! Eu preciso fazer aqui o melhor. Cair nesse canto. It was at this moment that he, he fucked up. Oh, não! Eu não acredito! Hadouken! pessoal, obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui, ter comentado, ter deixado o seu like e também é, acompanhar sempre os vídeos da Game Dove. Valeu de coração! Então, até o próximo vídeo! Tchau!